Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar analizando, como bien lo dice el título, las cajas festivas grandes de Navidad, ¿bien? Así que vamos a meternos de, lleno con eso, a ver bien qué novedades nos trae la gente de Wargaming para los que queremos obtener cajas de Navidad gigantes. Y qué es lo que traen y, bueno, todos los detalles. Vamos a ver. La Navidad siempre está llena de magia, y este año no es la excepción. El, mejor sistema de entrega comienza a trabajar en las operaciones festivas. La entrega de sorpresas agradables. Elige cajas grandes de nuestras eh, cuatro colecciones diferentes. Como siempre, la del Año Nuevo Chino, la del Americano y bueno, las cuatro. Ahí está, Año Nuevo, navideña, año nuevo lunar o año nuevo mágico. Perfecto. Magic New Cada caja contiene una recompensa garantizada. ¡Yuhu! Oro y dos adornos. Me saco los lentes porque ya me pongo como loca. Me pongo como loca. Oro y dos adornos de la colección elegida. Oro y dos adornos. Buenísimo de nivel 5, que es el más alto de todos, digamos, ¿no? Otro aleatorio. Buenísimo. Además, las cajas grandes pueden contener incluso más oro. ¡Yuhu! Vamos carajo. <laughs> Vamos todavía, buenísimo. Días de cuenta premium de Watt. Créditos. Qué bien me vendría créditos, man. 500.000 créditos. Lo que me sirve. Estilo 3D impresionantes. O incluso uno de los siguientes tanques premium. El E75TS, e bueno, que lo estuvimos viendo ayer, eh, así rápidamente en el canal, en el directo, pero ¿qué vimos que es como, en realidad es un, es como un medio, digamos, ¿no? O sea, termina siendo como un... Es un tanque pesado alemán con corazón de tanque mediano. Claro, es más un medio que un pesado. Las dinámicas son una cualidad rara para los pesados alemanes, así que esta es una excepción agradable a la regla. Dos cañones, vamos, cañones. Oh El objeto se, me trago encima. 703 versión 2, man. Doble cañón, lo quiero, lo quiero. Ese lo quiero, olvídate. Me voy a comprar todas las cajas que hay. Puede disparar de la forma clásica de los tanques pesados. Me vuelvo loco. Pero con las nuevas mecánicas puede servirle... No, oh, mira esos dos proyectiles, chabón, cómo van. Una doble porción de proyectiles al enemigo. La Su-130 PM, me encanta. Cazatanque soviético con gran ocultamiento y mucho daño por disparo. Un cazador invisible de World of Tanks. El Progetto M35 modelo 46, el mecanismo de autorrecargador, le convierte en uno de los mejores tanques del juego y uno de los más deseados. Sí, sí. El Progetto creo que es uno de los tanques más deseados del juego, por lo menos en mi opinión personal creo que la mayoría la va a compartir, es uno de los tanques más eh, OPs del juego. Más, más grosos, por lo menos de nivel 8, está, muy, muy bien. Está muy bien. Las veces que lo he sacado en la cuenta de Sheriff, incluso haces, haces la diferencia con este tanque. En las cajas grandes también puedes encontrar regalos inesperados, objetos coleccionables genuinos. El vehículo con ruedas francés AMX 39 Gendron a nivel 2. Okay. AM39 Gendron Samoa. Okay. Una artillería británica premium. La Sexton. Wow. El mediano alemán de disparo veloz eh, y nivel 5, el Panzerkampfwagen 3 Auf K, modelo K. Okay el BC Farfly, el de Tier 6, el Britain Panther de nivel 6. Este tanque es muy difícil de conseguirlo, no, no lo tiene mucha gente. De hecho, casi no lo veo en partida. Eh, es bastante complicado de tenerlo. Más que nada para los coleccionistas de tanques, digo, ¿no? Sin embargo, este año tendremos aún más sorpresas. A ver, en las cajas grandes también podrás encontrar estilos 3D espectaculares que le darán a tus tanques favoritos una lavada de cara. Ok. Mirá, chabón, como... Mirá, chaval. El E100. Mirá con todas las ametralladoras ahí y tiene el... Está buenísimo, man. Qué buena que está. Qué bueno que está. El 430U. Versión mejorada del vehículo soviético para combatir en el desierto. Está bueno, está bueno, chabón. Me gusta. Me gusta más el, el, 100. Eh, equipado con visión nocturna y diseñado para el combate en la selva. Tiene el, faro ese ahí, ¿no? Es como un faro, me parece, y una ametralladora arriba. Está bueno, está bueno. El Tito 4. 4 Está bueno, chabón. Está muy va, no sé, <laughs> yo porque soy re fanático de los tanques. Mientras protegía un puesto, fue testigo de, de un cese en el combate que hizo historia. Ah, parece como que en algunos casos tratan de meterle un poquito de historia, digamos, ¿no? El Jagdpanzer Panzer 100. Este leviatán alemán estaba equipado con un reflector enorme, un montacargas, un montacargas, <laughs> es una fábrica, y una motocicleta en una plataforma especial. Mira, tiene la moto ahí. Muy bueno, chaval. El objeto 140, el soviético del mediano de tier 10. Muy bueno, muy bueno. Elige las cajas grandes en tu garaje o en la tienda Premium. Premium shop Junta tu colección de tanques. Me gusta, me gusta, me gusta. Y descubre objetos sorprendentes durante este año nuevo. Large Festive Boxes. Me encanta. Me encantó, me encantó, me encantó, totalmente. El que más me gustó creo que fue el... Eh, el es, ¿Cuál es el primero que aparece? E este. Me encantó el E100. Eso que yo no lo tengo, pero me, parece muy... Está muy lindo. El Advance 100 con la moto ahí también. Pero tiene, <laughs> tiene la ametralladora antiaérea arriba también. Re zarpada, Muy buena. Y además, eh, como es un camuflaje, no... Digamos, no pertenece al, a la caja de daño, digamos, como se le llama. Eh, con lo cual no, digamos, no va a servir ni para que estés spoten, ni para spotear tampoco, ni mucho menos. No pertenece al tanque en sí, con lo cual es solamente camuflaje, no, no tiene más que esa función. Pero, pero bueno, la verdad que están todos muy lindos los, premios incluso de oro, de créditos, de tanques. Eh, los tanques que van a dar también están lindos. Eh, el Progetto, el 75, el pesado comillas, <clears throat> alemán. Eh, está bueno el Tito 4 también, me gusta, me gusta. Con ese reflector ahí adelante está muy bueno, chaval. Está muy bueno, man, en serio. Están re Y ya saben, se 100, este está buenísimo. Me encantó, me encantó ahí con la moto al costado, loco. Está muy bueno. Este sí lo tengo, el Japan recién lo tengo, lo tengo este ya en, breve lo estaré sacando el 140. Pero nada, nada, nada, ya está. Estoy muy... Estoy como loco, la verdad me encanta. Me encantan todos los premios que se vienen. El de doble cañón también, el 703.2. 2 ah, quiero todos, quiero todos. La verdad que me estoy poniendo como loco ya y todavía no empezamos. Em, así que bueno amigos, Espero que les haya gustado este pequeño análisis rapidito que hicimos del videillo que sacó Wargaming. Y mm, otra cosa que quería decirles es el tema de que hoy, ¿hoy qué es? 11 eh, del el 12, miércoles, me encanta. Hoy por la noche, 21 horas, estaremos haciendo un evento aquí en mi canal de YouTube, por supuesto. Voy a estar haciendo un evento en el cual el ganador de ese evento se va a poder llevar el Renegade. O sea, no un código de alquiler, no otra cosa, sino el tanque en sí. Podría haber hecho lo de los comentarios, dejen un comentario acá, no sé qué, que pun, qué pan. Pero quiero que, se lo gane esta vez. Es un buen tanque, es un hermoso tanque. Que vale mucho la pena, está buenísimo. Así que hoy por las noches, a las 21, como les digo, eh, me está sonando el celu. Eh, es la gente del grupo de WhatsApp que está como loca. Eh, ah, de paso les digo, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, bueno, ahí abajo les dejo la, forma en que pueden hacerlo. Eh, es solamente un grupo antitóxico de WOT en el cual hablamos de WOT, nos morimos de risa, la pasamos bien. Mucha gente da consejos, mucha gente da información, gente da todo lo que tiene ahí, deja todo en la cancha, está buenísimo. La pasamos re, re, re bien. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, hoy, como les dije, 21 horas, si quieren ganarse el Renegade, tienen que estar en el directo participando de esa competencia. No es un sorteo, es una competencia. Así que bueno, amigos, eh, les decía que podría haber hecho lo de los comentarios y eso, pero no, no quiero que haya simplemente gente golondrina en el canal que venga, como me lo dicen muchas veces, che, pero haces un sorteo así de los comentarios que me lo han dicho de, buena de buena leche, ¿cómo podemos decir? De, buena fe, ¿no? Con buena onda el comentario. No es que me dijeron, eh, Nando, sos un hijo. No, no, no. Eh, me le dijeron, che, Nando, mirá, o sea, mm, para tus videos somos eh, un montón los que te seguimos, pero sentimos que a veces cuando haces lo de los comentarios, eh, viene gente golondrina y que nunca aparece, que nunca está, que nunca deja like, que nada, ni ve tus videos ni nada, y se lleva, y se tiene la posibilidad de llevarse el tanque y en cierta forma comparto esa visión, comparto ese sentimiento y en cierta forma, entre comillas, de injusticia, por decirlo así. Porque vos que estás del otro lado y que sabés que ves todos los videos y que estás en los directos y que dejás like y que estás en el grupo de WhatsApp y que estás en el grupo de Discord y que seguís eh, mi página de Face, Claro, te lo tenés que llevar vos man. Y si no, alguien que tenga más o menos <laughs> ese, ese, rango de compromiso con el canal. Pero bueno, así que los espero. Hoy, 21 horas, en el directo se lo van a poder llevar al tanque en sí, al Renegade, para tenerlo directamente de por vida en sus garajes, amigos. Muchas gracias y nos vemos hoy a las 21. Besos.